कुजनेर में एक बड़ा दिलचस्प वाक्य हुआ है हुआ यह है कि वहाँ की कलेक्टर निवेदिता के पास जब पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे तो निवेदिता ने यह कहा कि उन्हें नब्बे दिन का समय दिया जाए वे इस पूरे मामले की जांच कराएंगी बद्रीलाल यादव द्वारा यह कहा गया था कि गणतंत्र दिवस के आसपास जो प्रकरण दर्ज हुए हैं कार्यकर्ताओं पर उनकी जांच करके जो निर्दोष कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ लगे मुकदमे हटाए जाएं। इस पर निवेदिता द्वारा 90 दिन का समय मांगा गया जब यह बात सामने आई तो पूर्व मंत्री द्वारा यह बयान दे दिया गया कि 90 दिन में तो सरकार ही गिर जाएगी इस पर निवेदिता भड़क गई और निवेदिता ने यह बोला कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है यानी इस तरह की बात करके उनकी कार्यशैली को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाए सरकार रहती है जाती है यह उनका इशू नहीं है उन्होंने जो कहा है उस पर वे अमल करेंगी यानी तीन महीने में जांच करके बताएंगी कुल मिलाकर पूर्व मंत्री का यह बयान बेहद विवाद का विषय बना हुआ है कि मंत्री ने आखिर इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि नब्बे दिनों में सरकार चली जाएगी